変わらない風景最初装午化した二条猫ロブママ白紙の人生に白紙の根が一つなっている 下を向いた人生はどうにも暗行でできてる心も運命もラブソングも人生も信じない所詮売れないなら全部が無駄だわざとこぼした夢で描いたた今にまこう だ夜